අයිබෝවන් වාසනාවන් අයිබෝවන් මාලිද සිල්ලා කියලා සුන්දර කලා ශිල්පියා අපිට මෙහෙම මෙහෙම හරි අපිට මේ දකින්න ලැබීම හරි ලොකු සතුටක් හිරු ටීවී අතරේ මේ දවස්වල වැඩි වශයෙන් මේරු අපිට දකින්න ලැබෙනවා සාමාන්‍ය වෙනද වගේ අපිට අර හැමතිස්සෙම අර මේ මොකද මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නත් එක්ක එහාට යන්න විදියක් නැහැ මෙහාට යන්න විදියක් නැහැ හැමෝම හිර වෙලා ඉන්නේ කලාකරුවොත් එහෙමයි විවසර හිර වෙලා ඉන්නේ ඉතින් අපිට Facebook live එක තුලින් ශාෂි මහන්න බලන රසිකයන්ට ඔන්න පාරිද සිල්ලා කියන සුන්දර කලා ශිල්පියා සමගින් කතා බහ කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉතින් මේ ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒ හිනාව ඒ විදිහටම සමදාවත් වගේ හරි ආදරණීයයි ගොඩක් ආදරෙන් ගෞරවෙන් පිළිගන්න පාලිතයි අද මේ අලුත් වැඩේ ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඇතරම හොඳයි මං හිතන්නේ මාධ්‍යයකින් තවත් මාධ්‍යයකට සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි ගන්න කාලේ පොඩි කාලේ එහෙම ගුවන් විදුලියට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ කාලෙක තමයි මම හිතන්නේ ටෙලිෆෝන් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. දැන් ෆේස්බුක් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා කියන්නේ මහිතන්නේ ඒකත් මහිතන්නේ නව තාක්ෂණය පෙරලියක් කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ විශ්වාස කරන්නේ දැන් මේ මේ දවස්වල දැන් මේ හිරු ටීවී හරහා නිතර අපිට දකින්න ලැබෙනවා දැන් මේ අර දවස්වල අපි අපි ෆුල් ස්පොට් වැඩසටහනේ ඔව් නෑ කියලා අපිට විශේෂ තරගයක් තියෙනවා කියන විස්තර මතක් කරා අපි ඔව් ඒ දැන් අපි තරගේ කොන්දේසි කීපයකුත් තියෙනවා පලිතයට නම් අමාරු වෙන එකක් නෑ කියලා හිතනවා මේ ඒ තරඟට මම කොන්දේසිට මතක් කරන්නද අයියට මේකම? හරි කියන්න බලන්න. හරි අයියා. මේ ඔව් නෑ බෑ කියන වචන තුන අපේ ගේම් එකේදී කියන්න බෑ. එතකොට තනි වචන ඔව් කියන්න බෑ. තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න බෑ. එකම වචනේ තුන් පාරක් කියන්න බෑ. තප්පර පහකට වැඩි ඉඳ වෙන්නත් බෑ. ලියන භාෂාවෙන් කතා කරන්නත් බෑ. එහෙම තමයි ගේම් එකේ නීති තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒ? ලියන භාෂාවෙන් කතා කරනවා කතා කරන්නත් බෑ හරි අපි තරගෙට දවස් වල මොහොතින් සම්බන්ධ කරගන්නවා මේක අපිට ඇත්තරම කලාකරුවෙක්ගේ රුවක් සහ හඬක් අහන්න දකින්න ලැබෙන්නම මේ වෙලාවේ හරිම සතුටුයි නමුත් හිර වෙලා කොරෝනා ප්‍රශ්නත් එක්ක ඉන්නේ අපි මේ කොරෝනා උදුරින් මිදෙන්න පාලතිසුල්ලාගේ ප්‍රවීණ කලාශිල්පියාගේ පරිවැඩයක් අපි රසකයන් අපි අරගෙන යමු. කොහොමද අපි අපි කොහොමද සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම ජනගමනය කරන්න ඕන? අපි ඔබේ හඬින් කැමති රසිකයන් ගැන දැනුවත් කරනවට මං හිතන්නේ අපි එකන අපිට පුළුවන් විදියට සාම්ප්‍රදායිකව අපි ලෙඩබරට මුහුණ දුරන විදියට තමයි මං හිතන මුල් දවස්සල අපිත් කාටවත් කරන්න දෙයක් තිබුණේ අපි කරේ කොත්ත මල්ලි බිව්වා එක කෙනාගේ උපදෙස් ඇව්වා ඔය මේ වතුර උණු කරලා දුම් අලනවා මේ එක පැංගිරිය රෝමේ වදාලා යකින් ආරක්කෝල දානවා හොයාගන්න පුළුවන් ඒවා ඔක්කොම දානවා ඔක්කොම જાති ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි කරන්නේ පස්සේ ඔය ලුණු වතුරෙන් උණු වතුරෙන් උගුර හොදනවා මේ කියන්නේ අපේ සාම්ප්‍රදායිකව අපි කරපු දේවල් ටිකක් තියෙනවානේ හෙම්බ්‍රිසාවට මොකද මේක හෙම්බ්‍රිසාවත් එක්ක වගේම එනවා කියලා තමයි අපි අහලා තින්නේ ඉතින් එහෙම තමා මේ කොරෝන අපපු දවසනං කළේ නවත් දැන්නම් මම ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගත්තා කොහමරි දෙවෙනි එකත් මම හිතන හිතනිද හම්බ වෙනවා ඒ ඒ විශ්වාසයක් තියෙනවා ඉතින් පැහැදිලිවම හොඳයි මේ කට්ටිය කමෙන්ට්ස් කරනවා අයියා ආව කිව්වට පස්සේ මේ ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරන පාලිතය ලස්සන වෙලා සුදු වෙලා කියලා කට්ටිය කමෙන්ට් කරනවා එතකොට කමෙන්ට්ස් පේන්නේ මම අතුලේ ලක්සිරි පාලිතයි ගොඩක් ආදරය කරන චරිතයක් කියලා ඔන්න කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා කට්ටිය කමෙන්ට් කරනවා අපි තව ඉස්සරහටත් ඒ කමෙන්ට්ස් කියවමු මට දැන් මේ මෙහෙම මෙහෙම සම්බන්ධ වුණාම මට මතක් වෙන පාරිතයි අපේ ශායක සම්මස්සර වැඩසටහනෙදි මට මතකයි මේ මේ මේ ඇදිරේට ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් මේ තැන මේ මේ මේ ඉතින් ඒ වගේම අපේ විශේෂ විශේෂ අවස්ථාව හැම අවස්ථාවකම ශාක්‍ය කියන ලිංගද චරිතයක් ඉන්නේ. මේ ලිංගතු භාවයට අපි ඉස්සනම අපි ගෞරව ගෞරව කරනවා. ඉතින් කලා ජීවිතය ගැන කතා කරද්දී පොඩ්ඩක් අපි ඒ වගේ විස්තර අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. අමතක නොවන බොහෝ රසමුස්තන් මේ කලා ලෝකයේ ඇති. අපි පොඩ්ඩක් කතා බහ කරමු ඒ ගැන. අමතක නොවන තැන් කියන්නේ ඇත්තටම මේ කලාවේ මම හිතන්නේ වේදිකා නාට්‍යවලට තමයි මම මුලින්ම ප්‍රවිෂ්ට වුණේ. ඉතින් මුල් කාලේ ඇත්තටම මේ එම මේ ප්‍රධාන චරිත හම්බෙන්නෙත් නෑ වේදිකා නාට්‍යවල සාමාන්‍ය එක දෙබසක් සම සිද්ධ වේදිකාවට ආවම පොඩි පොඩි චරිත ඒගැන්නේ ප්‍රධාන චරිත හම්බෙන්නෙම නෑ ඇති සෑන්න කාල ගිහිල්ල තමයි පොඩි පොඩි චරිතවලින් මාරු වෙන්නේ ඒගැන්නේ ටිකක් ලොකු චරිතවලට එතකොට ඉතින් ඒව ඇත්තටම මේ හැම තැනක්ම මේ ඉතාම මේ කියන්නේ හරි මේ අමතක නොවන තැන් ඉතින් එකක් දෙකක් කියලා නෑ බොහෝ දේවල් තියෙනවා ඉතින් වේදිකා නාට්‍යත් එක්ක මේ අමතක නොවන රස මුසු තැන් ඊට පස්සේ කාලෙක තමයි මං ඔබට කියන්න ටෙලි නාට්‍යයක මුලින්ම ඒ පොඩි කෑල්ලකට රඟපාන්න හම්බ වෙනවා හරි ආසාවෙන් යනවා මේ මට තියෙන්නේ මේ අමරසිරි කලන්සූරිය මහත්තයා එක රඟපාන එතුමා තමයි ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑවේ. මේක නිහාල් සිංහ මහත්තයා අධ්‍යක්ෂණය කරපු ටෙලි නාට්‍ය. ඉතින් මට තිබ්බේ මේ පොලිසියේ කළු පොලිස් එකාර හිටියේ මේ 1800 ගණන්වල වගේ කළු පාටයි පොලිස් ඇඳුම. පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ චරිතයක්. ඉතින් මේකේ අමරසිරයාගේට මාංචු දාන්න තියෙන අල්ලන මේ එයාට පංචු දාලන මගේ ඇතින් එයාගේ අත පොඩක් කීරුණ ඒගැන මම මට හරි බය ඇයිදි මම බය වෙලා මට ඉතන මේ නිහාසිංහ අධ්‍යක්ෂවරයා ඔහු ප්‍රතාපවත් චරිතයක් මං ගොඩක් ආදුටිකයෙක් ඉන්න මං හිතන දැන් මට මාව එළවඩ දායි මේ ප්‍රධාන නළුවව තුවාල කරා කියලා ගියට වදින්න පටන් ගත්තා අනේ සමාව වෙන්න කිය න්‍යාසික මාත්‍යට හොරෙන් න්‍යාගේ ළඟට ගිහිල්ලා අනේ සමාව වෙන්න මේ මම සිරියයට අන්තිමට ලොකු වදයක් වුණා මේක යන මම යන්න පැත්තකට කරදර කියලා අන්තිමට බැරිම තැන තුවාල වෙච්ච තැන මේ මං ගණන් ගන්න නෑ මේවා කියලා අපරසේය අකල පොලේ පස්තික කර මේ මම මේවා ගණන් කරන එක මේ පීඩල යෝ ඒ තරම් මේ අපි මේ පොඩි පොඩි පොඩි මේ අතරම දැන් මේ වෙලාවේ දැන් හිරු ටීවී හරහා මේ දවස්වල වේගෙන් හැමෝගෙම ආදරය දෙනාගත මහවිරු නාට්‍ය පොඩි කොටසක් කරන චුට්ටක් වෙන්නමුද අපි ආ එහෙමත් පුළුවන් ගෙත් කෙරුවා මට පොඩ රැවුල රැවුල දාලා මේකප් දැම්මම තමයි අර අර මේ එහෙම එකක් තියෙනවා හරි එමනම් අපි දැන් ඔන්න අපි දැන් විනාඩි 59යි දැන් ඔන්න තුනෙන් පස්සේ අපි ඕන හැබැයි තරගෙට සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විනාඩියක අභියෝගය ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඔව් නෑ දැන් තරගෙට හිතෙන්නේ නෑ තරගය ගැනද? ඔව්. ආ තරගය මම හිතන්නේ මම ඔහොම එකට සහභාගී වෙලා නැද්ද කොහෙද? ඔව්. දැන් කියන්න බෑනේ ඔව්. කියවුවා. නෑ නෑ දැක්කමනේ සම් කතා කරන්නේ නැහැ. නෑ නෑ එහෙම මේ අමාරු වැඩක් ඕක. ඕක විනාඩියක් වුණාට හරි අමාරු වැඩක් මම දන්න විදියට. ඔව්. ලේසි නෑ මේ අය විනාඩියක් අපිට දෙන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වෙනව දැන් හවස 3යි. හරි එමනම් මේ අපි දැන් අනිත් ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් කනට ගමු දැන් ඔන්න රේඩියෝ එකත් එක්ක ලයිව් සම්බන්ධ වෙන්න හදන්නේ. අපි අනිත් ෆෝන් එක ගමු අයියනේ. හරි.

තමයි වෙන ගීත් එකයි වෙලාව. අපේ කෝස් වල අපි අන්තිම පැයට අපි යවලා තියෙන්නේ. අන්තිම පැය විශේෂයි. විශේෂත්වයට හේතුව දැන් කල්පිනව දන්නවා. අපි 12 දන්කේ වද ඔස්සේ ප්‍රවීණ සුන්දර අපි ආදරය කරන ප්‍රවීණ සුන්දර කලා ශිල්පියෙක් සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. කලාකාරකම එකත් එක්ක සම්බන්ධනා කියලා කිව්වා. දැන් Facebook එක පැත්තට ගියාට පස්සේ නම් කටට දකින්න පුළුවන් ඔන්න ඒ ආදරණීය කලාකරු අපේ Facebook live එකට එක්ක join වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් අපි මේ last වෙන්නේ ඔයාලට කටහඬ අහන්න දෙන්න. මේ පාඩම දෙන්නේ ලස්සන කාර්යක්ෂම ප්‍රවීණ කාර්යක්ෂම අයිබෝන්. අයිබෝන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අය. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ඉතින් ඉතින් කොහොමද ජීවිතේ මේ දවස්වල? මේ දවස්වල ඇත්තටම මහවිරු පන්දු කියන සෙමිනාර්ටියත් එක්ක තමයි රූගත කිරීම කරනවා තවත් ගමනීය කියලා ටෙලිනාට්‍යයක් තියෙන එකක් රූගත කරනවා තවත් වැඩ කීපයක් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ඇත්තටම. අපි ආදරය කරන කලාකරුවන් අතර ඉහළින් මෙන්න අපේ හදවතේ ඉහළින් මෙන්න සුන්දර කලාශිල්පී තමයි පාරදේශීය. ශාස්ත්‍රීය කපන බොහොම ලින්ක් අදින්න. අනිවාර්යයෙන්ම කියනවානේ අපේ සම්වත්සරයක් ඒ වගේම ශාස්ත්‍රයේ මොන දේ වුණත් පාරිතවෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපගමන් නෑ බෑ නොකිය හැම වෙලාවකම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ නෑ බෑ අපේ ඕනෑදෑ ගේම් එක කරන්න ඇත්තටම හරි තරගකාරීත්වයක් තියෙන තරගයක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ. විනාඩිය පදින ගතයි ගියක් දානදී මම ඒක වැඩි පටන් ගමද අඩු 500කින් මතක් කරගන්න යන විදිහට පරිතයේ දැන් ගේම් එක පටන් ගන්නට පස්සේ ඕ නෑ බෑ කියන වචන තුන කියන්න බෑ තනි වචනයකට උත්තර දෙන්න බෑ එකම වචනේ තුන් පාරක් කියන්න බෑ තප්පර පහකට වැඩි නිශ්ශබ්ද වෙන්න බෑ කියන භාෂාවෙන් කතා කරන්න බෑ මට තියා හැබැයි තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ මම සාමාන්‍ය කතා කරන සමහරවල් ලියන භාෂාව එනවා අපි විනාඩියක් පුළුවන් නම් මේ භාෂාව පාවිච්චි නොකර ඉමු. ඒ කියන්නේ සමහරලාට මේ සමුක සාකච්ඡාවලට පුරුදු වෙලා එහෙම කතා කරන වෙලාවල් තියෙනවා ටිකක් ඒ පුරුද්ද නම හිතලා ඒක නෑ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි ගේම් එක පටන් ගන්නවා දැන්. 3යි 2යි 1යි. විනාඩියක් මතන් සිට පහළට සල්ලා කියලා සඳහන් කරලා ශිල්පයම ඉන්නේ. අයිබෝවන්. වසනායි. අයිබෝවන්. අයිබෝන් හරි අප මොලසනට යමුකෝ මේ ඉතින් කොහොමද ජීවිතේ වෙනවස ජීවිතේ හොඳට ගෙවිලා යනවා සාමාන්‍ය විදිහට කලා කටයුතු කරනවා පොඩ්ඩක් සමහර දේවල් කරන්න අපහසුයි ඉස්සර වගේ නමුත් දැන් බොහෝ දේවල් කරගෙන යනවා ඉදිරියට ලොකුට ප්‍රශ්න නෑ හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න වලට මුණ දීගෙන ඉදිරියට යන එක තමයි කරන්නේ. ජීවිතේම ප්‍රශ්නයක් කියලා කවුරුත් කියලා නැහැ. ජීවිතේම ප්‍රශ්නයක් ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒකට පිළිතුරු තියෙනවා. අපි ගාව. දැන් අර ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න කියලා කීපාරක් කියවද කියලා මතකද? තුපාරට වඩා වගේ පස්පාරක් වගේ කිව්ව ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න කියලා. ඒකනම් පැහැදිලා නේද? පැහැදිලා තමයි. කොහෙද මේ පැහැදිලා? ඉතින් අපි වගේ මේ මේ වගේ අර ඊනේ බය වෙලා වගේ නෑන පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න සුන්දරම විදිහම ආරක්ෂා කරගෙන දැන් ඉන්නේ බයවලා නැනේ දැනු නැගිට්ටේ පුදීන තැමට ඒ බිම නැතුව දෙන බීලා ඉල්ල බීලා ඉල්ල කාලත් ඉන්න දැන් බීලා බීලා බීලා තෝ පරක් ගියවනේ එහෙමද එතකොට මොකද වෙන්නේ සාය අවස්ථාවක් දෙන්න නම් බෑ දෙන්න නුඹ ආපෝ නා ගන්න ඕනේ හරි ගමන් ඇත්තටම අපිට හරිම සතුටුයි මේ විදිහට සම්බන්ධ වුණේ කියලා තාත්තයි දැන් මේ අපි දැන් මෙතන Facebook live එකේදී අය බලන් ඉන්න කට්ටියට දුන්න මේ කොරෝනා වෛරස් ආරක්ෂා කරන්න කොහොමද කියලා දැන් අහන් ඉන්න කට්ටියටත් ඔන්න කොළඹ කොට දෙසක් දෙන්න කොහොමද පරිස්සම් වෙලා ඉන්නවද කියලා. මම කියන්නේ මම කොරෝනා කියන එක ආපු දවසේ ධම්ම කරපු දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය වාෂ්ප අල්ලනවා විවිධ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ ඔය යකිනාවක් හොද සාමාන්‍ය දේශීය විදියට තමයි පොත්ත මල්ලි චුට්ටක් දාන්න පුළුවන් ඒවත් දානවා හැම එකක්ම දානවා මේ ඔය දෙහි සමහරට දෙහි දානවා දෙහි ලෙලිත් දානවා මේ එහෙම මේ සාමාන්‍ය හෙම්බිරිස්සාවට අපි ඉස්සර කරපු විදියම තමයි කරන්නේ තමයි උණු වතුර ලුණු ටිකක් දාලා උගුර හොදලා හොයර ගිහිල්ලාම ඒවත් කරන හැම ඇඳුම් එහෙම ගලවලා ඔක්කොම එළියට දානවා ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පරිසරෙන් ගලවන්න පුළුවන් එකක් තමයි ඇඳගෙන යන්නේ කරුණ. හරි බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ස්තුතියි ස්තුතියි ස්තුතියි කියලා අපි බලත් දේවල් කරේ තිබුණා කරේ දහස්වරක් කරනවා කියනවා. මොකද ක්‍රමයෙන් කලා ශිල්පයේ කේන්ද්‍ර සම්බන්ධ වෙන පස්සේ ගැන සතුට ගන්න ලැබීම අපිට සතුටුයි. ඉතින් ඔයාලා Facebook live එකේ තාම අපේ ලයිව් එකේ නම් අපි ඔන්න තියනවා ඉන්නේ කියලා ෂෙයාර් කරන ඔෆිෂියල් ෆෑන් පේජ් එකට. එහෙනම් ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා. හරි. එතුමා ජය වේවා. උත්සන්නයි. අයියේ මොකද උනේ? හරි. දැන් මේ ෆෝන් අපි මොකක්ද කරන්නේ? ලොකු අභියෝගයක් නේද? ඌ ඇත්තරම ඒක කරන්න අමාරුයි අපිට අයවුණා ඉතින් මේ හොඳට සහභාගී වුණා නේද? ලොකු තරගයක් දුන්න තරගය තුල කොන්දේසි කඩ කරලා නැතුව ආරක්ෂා කරගෙන ඉස්සරහට යන්න කොන්දේසි ආරක්ෂා සමහරව මතක නැද තරගය මතක අර මේ අර වචන තුනක් කියන්න ඕන කියන එක ඔළුවේ ඒක ඒක මේ අපි ඇල්ලෙන්නේ මේ පරිදයි පොඩි වෙනසකට අපිට සින්දුවක් කියමුද පොඩි සින්දුවක් කියමුද අපි සින්දුවක් කියමුද ආ සින්දුවක් කියමු ඔය එක තාම සින්දුවක් අයිය අයිය කැමතිම මේ සින්දුවක් කියමු අපි මම කුලස් කොට ප්‍රවීණ කලා ශිල්පී පාරිත සිල්වා කයන්න සූදානම් ආරාධනා කරනවා අපි ಮುನಗೆಸುನು ನಗರ ಐ ಮೀ ನಗರಯ ಮಾವ ವಿನ್ಕೇರುನು ನಗರ ಐ ಮೀ ನಗರಯ ಮಾವ මුණ ගැසුණු නගරයයි මේ නගර මා ඔබ වෙන් කෙරුණු නගරයයි ඉන්ටර්ලූඩ් එකක් ඕනේද? ඉතුරු ටිකක් තමයි හරිම සතුටුයි අයියේ. අපි මේ මේ මේ ආදරය ඇත්තරම කියන වචන නෑ. මේ දක්වන ලිංගතුකමට ශාට හැමදාම ලිංගතු චරිතයක්. මේ සින්දු කියන්න එතකොට රංගනයේ මේ හැම ක්ෂේත්‍රෙම ආවරණය කරගත්ත සුන්දර කලා ශිල්පී. මේ මියුසික් ප්ලේ ප්ලේ කරන්න බැරිද? මියුසික් නම් ඇත්තටම මියුසික් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න බැරි වෙච්ච එකම සබ්ජෙක්ට් එක තමයි. සබ්ජෙක්ට් එක. ඒකට බලන්න රසට ගායනා කරන ඒ හැකියාව හොඳට තියෙනවා. හැබැයි කුලකා ඩිස්කවුන්ට් එහෙම තට්ටු කරලා <laughs> ඒක පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න මේ නෑ ඉගෙන ගන්න බැ ඒ කියන්නේ ගිටාර් එක එහෙම ඉගෙන ගන්න උත්සාහයක් තිබුණා ඒ කාලේ. කාල වේලාවත් එක්ක බැරි වුණා ආසාවක් තිබුණා. ඔව් මිසෙච්ච ප්‍රධානම එකක් ඒක. ප්‍රධානම එකක්. අයි අපි පවුල විස්තර පොඩ්ඩක් කියමුකෝ. අය පවුලේ කවුද ඉන්නේ? දන්න දි කටේ ඉන්නවා දැනගන්න විස්තර ටිකක්. අපි පවුලේ ඉන්නේ ඉතින් අපි දන්නම කට්ටිය තමයි ඉන්නේ ඔක්කොම. පවුලේ මේ අම්මයි තාත්තයි නම් මගේ අම්මයි තාත්තයි ජීවිත නතර නෑ දැන්. අවුරුදු කතාටකට ඉස්සෙල්ල මගේ තාත්තා නැති වුණා GBS සිල්වා ගාලුමෝදර කෝටේ තමයි සේවය කරේ අම්මා කුමියා මද්දුමගේ දෙන්නම මාතර මාතර තාත්තා නිල්වලගේ එහා පැත්තේ අම්මා මෙහා පැත්තේ මම ඉපදුනේ කොළඹ හැබැයි එතකොට මගේ අයියා ඉන්නවා කමල් ආනන්ද එයා මේ නම් කොළඹ ඉන්නේ බබාලක් ඉන්නවා හතර දෙනෙක් හතර දෙනෙක් ඔව් බබාලා නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ දැන් ලොකුයි ලොකුයි <laughs> දරුවෝ කොච්චර ලොකු නම් ඉතින් අප්පච්චිට බබාලා තමයි කොහොමද ඔව් මේ හැබැයි ඒගොල්ලෝ මට අප්පච්චි කියලා නෙවෙයි කියන්නේ තාත්තා කියලා තාත්තා කියලා ඒගොල්ලන් එහෙම කියන්නේ කිව්වට කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඒක කියන්නේ. අර අපේ පළාත කියන්නේ අප්පච්චි කියලා දැන් අපිට තාත්තා කියන එක නూరుයි. ඕ නෑ නෑ ඒගොල්ලන් පොඩි කාලේ මේ ඒගොල්ලෝ මට කියන්න ගත්ත එක එහෙම කියනවා. තාත්තා කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ. ඉන්න වයිෆ් නම් තාත්තා කියලා කියන්නේ. එයා තාත්තා <laughs> කියන්නේ. නෑ මේ නම කියලා තමයි කතා කරන්නේ මට. පාලි තේවල කියලා. මම හැබැයි කතා කරන්නේ යාට සිල්වා කියලා. මම මට යා පාලි කිව්වම මම යාට සිල්වා කියලා. මාරු ගැලපීම. ඒ ගැලපීම. කලාවට එන්න ඕන කියලා. ඈ? කලාවට එන්න ඕන කියලා කොහමද ඒ උනන්දු පටන් ගත්තේ? කලාවට එන්න ඕනි කියන එක ඇත්තටම මේ කලාවට හරි ආසයි පොඩි කාලේ ඉඳන් මම මේ මේ ඔය අම්බාසල් ගියේ කිසි රත්මලාන පිරිවෙන කියලා තියෙනවා මේ ඔබ දන්නවද දන්නේ ඒකේ ඉන්න කාලේ මේ දහම් පාසලේ අපේ හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා මේ මේ මාපලගම විපුලසාර හාමුදුරුවෝ කියලා. මේ දැන් අපවත් වෙලා මේ නායක හාමුදුරුවෝ මේ පිළිම නෙලනවා මේ බුදු පිළිම නෙලන්න මම හිතන ආසියාවේ ඉන්න දක්ෂම කෙනෙක් තමයි තාමත් උන්වහන්සේ සැලකෙන්නේ ඉතින් මේ පිළිම නෙලනවා දැක්කාම සමහර ලාවට අපි දහම් පාසල් ගිහිල්ලා වෙලා IMI මේ අපේ අයට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් අපේ එයාට හොඳ චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් ඉතින් මට ඒ චිත්‍ර ඇඳීමේ ආభాෂයක් තිබුණා මේ ඔය මැටි එහෙම අනලා අපි දෙන්න ඉතින් හැමදාම බුදු පිළිමයක් හදන හදන හදන්න හදපු එකක් නැහැ. ඒතර හදාගන්න බැරි වෙනවා. උත්සාහ කළා. ඔව් ඒ උත්සාහ කිරීම තිබුණා. ඒ තියෙන අතරේ මේ භක්ති ගීත තරගයක් තියෙනවා. මේ තරගයක් කියන්නේ අර ඉන්න අයව තෝරලා. ඉතින් ඒකට තේරෙයි කියලා බලාගෙන හිටියා මේ සෑහෙන කාලයක් කිසිම දවසක තේරුන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් සෝමෝ පාසලේ අහම්මින් වේදිකාවට නගින්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ දෙබසක් කියලා තමයි අවස්ථාව හදාගන්නේ. අන්න එතකොට අහු වෙනවා පොඩ්ඩක් රඟපාන මටත් වැඩි ඒක බලාගෙන ඉන්න අය තමයි කියන්නේ මේ මං හඬත් එක්ක මේ රඟපාන්න පුළුවන්. පස්සේ කාලෙක ඒ කියන්නේ ඔය මේ ඒ කියන්නේ වේදිකා පළවෙනි නාට්‍යයට එනකොටම මේ රඟ සැපෑම ඉගෙන ගත කට්ටියක් හම් වෙනවා මට මහේන්ද්‍ර පෙරේරා ලලිත් රාජපක්ෂ දීපන් හෙටිආරච්චි ඔහොම පිරිසක් රාමනි ෆොන්සේකා මේ හතර දෙනා ආචාර්ය සාල්මන් ෆොන්සේකා මහතාගේ යටතේ රඟපෑම අදාරපුවා. ඒකට ඒ කට්ටිය මාතෘකාව කියනවා මේ පුහුණු වීමක් නැතුව ඔබ මේ වගේ කරනවා නම් ඔබට පුහුණු වීමක් ලැබුණොත් සෑහෙන තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකත් එක්ක මම හිතනවා ආචර් සාලන් පොන්සේක යටතර මේ රඟපෑම් හදාරන්න යන්නේ. හැබැයි මම එතකම් මම දන්නේ මොකද මේ රඟපෑම් හදාරලා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ගියාට පස්සේ තමයි දැනගන්නේ මේ මේක ලොකු විෂයක් හැටියට මේ මේ මේක හදාරගෙන යන එක තමයි දැන් මේ අවුරුදු මම හිතන 40කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ කරන්නේ ඒක බොහොම පොඩ්ඩක් අවබෝධ වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මම හිතන්නේ තව මම දන්න ජීවිත කාලය ඇතුළත කොච්චර මට තව ගවේෂණය කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. අවුරුදු 40ක් කළත් මට මදි වගේ තමයි දැනෙන්නේ මේ අද එනකත් තියෙන තාම දේවල් මතක් කරලා තියෙනවා. මේ මේ කොහොමද ඔයාගේ බිරින්දෑ මුණ ගැහෙන්නේ? බිරින්දෑ බිරින්දෑ ඉතින් ඕනෙලා මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. <laughs> ජීවන ගමනේදී මුණ ගැසුණක බිරින්දා මුණ ගැහෙන්නෙත් අර මේ ඕ අර ඒ දහම් පාසල ඉඳල ඉක්වසි වෙන දහම් පාසලකට එනවා ඊට පස්සේ පාසලේ තමයි යා මුණ ගැහෙන්නේ දහම් පාසල් ගියේ ඒ මේ මේවා නෙවෙයි යා අඳුරගන්නේ එතනදී. නෙවෙයි. ඊපස් ආයේ යාව මම මේ පන්ති එකත් අඳුරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නම ආයෙත් මේ එකල් තියෙනවා ටියුෂන් පන්ති කියලා තියෙන්නේ. ටියුෂන් පන්ති. ඔව්. මං කියන්නේ මේ ටියුෂන් පන්ති වල ළමයි යවන්න හොඳ නෑ කියලා. නමුත් ඒකෙන් තමයි හම්බුනේ අපි. එතකොටත් ආයෙ අඳුරගන්නවා තමයි. අර දහම් පාසලේ හිටපු එක්කෙනා. එතකොටත් ඉන්නේ. තාමත් අඳුර ගන්නවා. ඊපස්සේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ වෙනකොට ටියුෂන් පන්තිලේ අයින් වෙලා ආයෙත් පාරදී අඳුර ගන්නවා. දැන් ගෙදෙන්දී අඳුරගෙන ඉවරද නැත්නම් තව අඳුර ගන්නවද? බස් වල ළඟිනකොට හම්බ වෙනකොට බස් වලදීත් අඳුර ගන්නවා. මේ ඔයා නේද අර දහම් පාසලේ හිටපු එක්කිනා ටියුෂන් පන්තියේ හිටපු එක්කිනා මම නම් අහම්බෙන් බස් එකට නැග්ගි ඔයා එනවා කියලා මම දන්නේ. ඊළඟ කොහමරි මම කතා කරගෙන කතා කරගෙන යනවා. එනකොට දවසක් අම්මාට අහු වෙන්න යනවා. අපේ අම්මට නෙමෙයි ඒගොල්ලගේ අම්මා. එයාලගේ අම්මට. ඔව් මාරියද? 99.9 බේරෙනවා. උඩ පාරක් මරි මැදෙන් අර ස්පයිඩමෑන් ගියා වගේ පැරල යනවා මරි ඊට පස්සේ ඉතින් ආයේ ඔහොම හම්බ වෙනවා ඉතින්. එහෙම තමයි හැමදාම අඳුර ගන්නවා. හැමදාම අඳුර ගන්නවා. ඇත්තමයි අපිට හරි ලෝභයි මේ කතා බහ මේ අවසන් කරන්න දෙනවා. ඉතින් කාල වේලාව හින්දා මේ අපිට මේ කතා බහ අවසන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අයියේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ගොඩක් ස්තුති ඒවගේ අපි ගොඩක් ආදරය කරන ගෞරව කරන කලා ශිල්පියෙක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ලැබීමත් අපිටත් ලොකු සතුටක්. ඉතින් අයියට මොකද කියන්න තියෙන්නේ අපේ වුණා බෑ ගේම් එක ගැන අපි ගැන <laughs> මොකද කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ තාම දක්ෂ විදිහට මේ නේන අය මේ මං හිතන්නේ පහක් දෙනවා. <laughs> ඕගොල්ලෝ වෘත්තීය වශයෙන් මම හිතන්නේ සෑහෙන නිපුණත්වයක් ලැබලා තිනවා මේ පරද්ද විමසන්න. <laughs> අටින් කොහොම හරි අර කට ඇති පුතෙක් සහ රුව ඇති දුවෙක් කියන එක නෙමෙයි රුව රුවයි කටයි දෙකම තියෙන දුවලක් ඉන්නවා මම දන්නවා මේ ඉතින් බොහොම දක්ෂ ලෙස මම හිතන්නේ අපි වගේ අයවත් පුළුවන් නම් ඔබට අනිත් අය ගැන කවර කතාද එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අර ජයන් ජයම වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ දුව තමයි ලොකු සහයෝගයක් දුන්නේ මේ Facebook live එකට නේද ඔව් ඉන්න ඉන්න ළඟ ඉන්න බලන්න බැරිවෙක් ගන්න නේද අ නෑ නෑ යා මේ මේ වෙලාවේ මේ කොණ්ඩේ පීරනවා ඒකින්ද මට මේ හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද කාන්තා පාර්ශ්වය සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මේ විමසිලිමත් වෙනවා මේ සාවක දෙන්න ගමන් එහෙමම නෑ ඉතින් යා තාම මේ කියන්නේ ලෑස් වෙලා නැති හින්දා යකිනෝ මේ මූණ දෙන්න බෑ නේද මුණ දෙන්න බෑ කියලා හරි කමක් නෑ බොහොම ස්තුතියි අපි ඇහෙනවා නම් මේ අපිට තාත්තව මේ විදියට සම්බන්ධ කරලා දුන්නට මේ එහෙනම් ඉතින් අපේ ලයිව් එක බලාගෙන හිටපු අපේ ලයිව් එකට කමෙන්ට් කරපු හැමෝටමත් බොහොම ස්තුතියි. අදට අපි ගිහින් එන්න කියලා ලෑස්ති වෙන්නේ. හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. අය බොහොම ස්තුතියි කියලා අපි ආයෙමත් කියනවා ඩිලන් හරි ඩිලන්ට තප්පරයක් අවස්ථාව දෙනකම් අනිවාර්යයෙන් මම එක ගෝල් එක දෙන්න පාලිතය පාලිතය දන්නවා ඒක මොන වැඩේ තිබුණත් මම මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මම වැඩේ කරලා දෙන්න වොයිස් කට්ටියක් දෙන්න කිව්වොත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දෙන්න කිව්වත් කිසිම වෙලාවක බෑ කියන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන් සහයෝගය දෙන චරිතයක් ඉතින් අපි ආදරේ ඒ ආදරේ අයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හැමදාම තියෙනවා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිදුක් නිරෝගීව ජීවිතය ගත කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි අපිට සම්බන්ධ වුණාට. ගින්ගෙන බොහොම ස්තුතියි අයියේ. හැමෝම සතුට පරිස්සමින් ඉන්න. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. ජය වේවා.